Bye. А, это подвиги Геракла. Интерактивная книжка. И можешь проходить все подвиги. Что следующее? Авдиевы конюшни. Это Шавдиевые конюшни. Ну, кое-что я еще помню. Там интересная такая вот вещь. А вот и золотишко. О, какой кактус интересный. <laughs> И вот на фоне этого интересного кактуса мы с вами закончим нашу встречу. Всем до встречи, всем пока.